वेलकम फ्रेंड्स लीब्रा राइटर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लीब्रा राइटर की बहुत ही खूबसूरत तरीका बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा आपको टेबल बनाने का देखिए टेबल बनाने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं ये जो टेबल आपको दिखाई पड़ी है इंसर्ट टेबल तो आप या तो शॉर्टकट की प्रेस कर लीजिए आप कंट्रोल एफ भी प्रेस करेंगे तो टेबल इंसर्ट हो जाती है तो ये देखिए मैं प्रेस करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल और एफ ट्वेल्व जैसे ही कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे तो ये टेबल ओपन हो जाएगी अब आपको टेबल किस तरह से बनानी है वो जज कर सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ स्टाइल तो जिस भी स्टाइल में आपको टेबल बनाना है ग्रीन बॉक्सेस में बनाना है कैसे बनाना है रेड बॉक्सेस में बनाना है या येलो बॉक्सेस में बनाना है एलिगेंट बनाना है फाइनेंशियल बनानी है टेबल तो आप यहाँ पे जा सकते हैं ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है अगर आपको इन सब में से कुछ भी नहीं बनाना तो आप यहाँ नन कर दीजिए और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉलम्स दी हुई हैं तो अगर आपको तीन कॉलम चाहिए तो यहाँ तीन ले लीजिए दो चाहिए दो ले लीजिए चार चाहिए चार ले लीजिए और रोज जितनी चाहिए यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं या इस पर क्लिक करके स्क्रॉल नहीं बल्कि क्लिक करके इसको और रो की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेबल क्रिएट हो गई है हमारे सामने अभी फिलहाल हमें इस टेबल की जरूरत नहीं है तो मैं इसको अभी हटाता हूँ ठीक है दूसरा तरीका कि यहां पर अगर मैं प्लस लिख देता हूं तो इस प्लस का क्या मतलब है देखिए यहां से आपका कॉलम शुरू होता है और यहां पर देखिए यहां पर अगर मैं प्लस लगा देता हूं ठीक है तो इस जो हमारा हम हम जो सेल बनाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी होगी अब यहां पर मैंने प्लस लगा दिया तो देखिए उसकी चौड़ाई इतनी ही होगी ये देख रहे हैं ये देखिए ये यहां पे ध्यान दीजिए ये एक सेल बनेगी ठीक है अब देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये एक सेल तैयार हो गई आपकी ठीक है अगर मैं इसके आगे एक फिर माइनस लगा देता हूं कुछ इस तरीके से तो अब मान लीजिए इतना ही माइनस लगाते हैं तो अब इसकी चौड़ाई में अंतर देखिए यहां प्लस लगाया अब ये खत्म हो गया यहां पर तो ये अंतर देखिए किस तरीके से ये चलता चला जाएगा ठीक है फिर यहां पर प्लस लगाया पहले माइनस लगाता हूं फिर प्लस लगाता हूं अब देखिए इसको काफी चौड़ा बनाता हूं मैं ये देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर प्लस करता हूं अब ये देखिए ये चौड़ाई इसकी बढ़ती जा रही है तो ये प्लस और माइनस का एक खास मतलब है ठीक है लिब्रा कैल्प में भी और ये देखिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा कर देता हूँ और ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये देखेंगे कि ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये बस इतना ही करता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ तो ये छोटा सा बिल्कुल देख सकते हैं और फिर यहाँ प्लस लगाए तो देखिए फिर छोटा सा इस तरीके से करके आता चला जाएगा तो ये वो शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी मदद से आपको टेबल बनानी हो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी टेबल बनाने की अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video